На днях опробовал проект Восточного Содружества. Компания зарабатывает на недвижимости и привлекает вклады. Выплачивает доход регулярно. Рекомендую. Все ссылки в описании. Добрий день. да, да. Добрий Ви день. старший інспектор Макуха. Перевищуєте швидкість. ви. Блін, так як так-то? Ну, Зараз От вже будемо, 118 їдемо. населеного пункту. Да. Де документи ваші? Ну давай, хорошо, добре. У нас тут зупиняли. Страховка є, Василий Петрович? Ого-го-го. Та десь є, зараз, секунду, десь десь. Амочка. Ну, Блін. Та є десь, чекайте, ну. Блін, а де ж страховка? я не можу її знайти. Може там було. Навірно, нема у вас. Та ні, є, ну як що значить нема? Ну є, звісно. Ну, ну, нема. ну, ну є, є Так страховка. якщо є, покажіть мені. Ну що я кажу, не можу знайти, ну чекайте. Ну. М, ну, Бачите. Блін, так як так-то? Якщо є, треба її показати. Так треба, я розумію. Це ж обов'язковий документ. Блін, а що Саме. Так я розумію, я знаю, що ну а що делать? Блін. що- Що і немає, ні? Та нема бардачку, блін, дивився ну що то нема. Ну йду, да. Так а що делать? Так пусть ну, понять і простіть, яка. Звідки ви? Так село Закарпаття їде. Звідки, звідки? Чернігов. Треба писати вам за швидкість 600 гривень і за страховку 800. І того Ого, 1400. 1400, да? Ну, да. А, так вот у вас точно стоїть ця байда, да? Вимірювати? Да, да. Якось готується на... Покажіть, що робить зараз. Поняття простіть, як же. ж. Ну да. А що ж тоді наказувати, якщо це поняття простіть? Ну, блін, так. Валите 118, Так я ж немає. скажу якось це. Страховки немає у вас. Валите 118. Чого що з вами це робити? Так. Півтори тисячі квитанцій написати вам. Ого. Ну, якщо є у вас карточка, можете вам зразу і зараз із ними. Ну, зразу півтори тисячі це багато, ну, так же ж <laughs> так. Ну, Зразу ж порушили, значить зразу пишеться. А що делать тоді? не знаю. Куди- До Чернігова їдете, да? в Да, да, так домой їду, там по роботі треба було. А де працюєте? Та бізнес у мене там з поставщиками Перевезли домовлявся. ні? я з, ну, будівельний бізнес там з поставщиками договарювався, там матеріали, щоб постачали. Мені треба було договір заключити, то це. Та трошки погуляли, та тут гнали домой. Ну кажіть, що ви хочете. Так що я хочу? Я хочу по- поїхати, поїхати Літрів щасливо. На 25 бензину знайдете? Прошу. На, на 25 бензину. Типа дати вам 25 літрів бензину? Ну є у вас талон? Да, Ні, так в мене талон немає, в мене деньги є. Ну, хватит даєте. Що, Денег вам дати? Да не надо, які деньги, ви що? <laughs> Ні, так я розумію, ну кажете, бензин, ну, щоб з бака, зл- я на газу. У вас на газу машина? Да, ну, конечно, ви що, так. Е, Значить, е, 25 літрів бензину, да? Ну, сейчас я пойду тут коллегой. Ты коллега возьми? Да, так мы разномся. Mm. Э. Сейчас я схожу, узнаю. Нет. Можно? Значит, ребята, мы вас поздравляем. Журналист, официальный контроль. Ваше посвящение. Э, посвящение. Контроль чего? Ребята, посвящение. Ваше. Шановний, будь ласка, ваше посвідчення. Дивіться. Які? Таке. Ви хто такий? Громадянин України. Дивіться. Я з вами спорю? Я говорю посвідчення ваше, лейтенант. Зачем воно ваше посвідчення? Хто ви такі? Громадянин України, ви мене зупинили? Будь, будь ласка, ваше посвідчення. Співробітника міліції. Можу? Так, і ось номер. Составляю протокол. Та составляйте ви протоколи. Ви викликаємо слідчу оперативну групу, ви вимагали мене взятку 25 літрів бензина. Я у Хабаря, вас? да, ви у мене. я У мене це зафіксовано. Лейтенант, я можу побачити, Я побачити ваше посвідчення, будь ласка. Ваше спочатку. Так я вам показав. Е, от ваше- моє посвідчення водія в нього в е? руках. Так моє посвідчення водія в нього в руках. Страховка ось, будь ласка. Составляю. Чекай, де, де її дів? Здравствуйте. Позвони ребятам. А что там у вас всего? 25 литров? Да никто ничего не хотел. Нет, да, да, все, конечно, все нормально. От, будь ласка, страховочка. Можу я побачити ваше посвідчення, лейтенант? Показуй. Будь ласка. буде це записано. Ні, я прошу Вам посвідчення. показали ваше порушення? Е, ні, не показали. На вимогу, е, на вимогу закону України про міліцію, стаття номер 5, на першу вимогу громадянина України співробітник міліції зобов'язаний предоставити посвідчення службове. Правильно? Я прошу, щоб товариш лейтенант. Я Я у лейтенанта прошу. Ну, ваші теж, давайте. Дивіться. Да-да. Ні, знімати не треба. Я не знімаю. Е, Дуд, е, старший лейтенант міліції Дудко Руслан Григорович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС ДІ 8.08.14, а номер я можу бачити його. УЧГ 030-453. Гарно дякую. Ваше, будь ласка. Макуха. Павел Вікторович перебуває на посаді старшого інспектора ДПС з воду супроводження ДАІ. Дійсно, до 17-го року. Номер можна побачити, будь ласка. Там не видно. Закриває. УЧГ 028 382. Лейтенант міліції. Гарно дякую. Е, транспортний засіб 25 регіон 0711. Toyota Prius. Пишіть протокол, я викликаю слідчого оперативну групу. Де ж тут телефон тоді? Значит, мы находимся в населенный пункт з гарбузом. Да? Отлично. Що ви звати сюди старшого наряду? Да, викликайте старшу зміни, будь ласка. А, ви, так? Ну. 102. Званим на 102. Алло, добрий день. Е, мене звати Луцей Юрій Петрович, являюсь журналістом видання спеціальний контроль. Значить, знаходжуся в населеному пункті Гарбузин Чернігівської області, якщо я правильно розумію. Е, щойно співробітники міліції ДАІ Е, вимагали в мене хабаря у вигляді 25 літрів пального. Прошу викликати, е, вислати сюди слідчу оперативну групу.